ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو گھمائیں گے مرزا گاؤں میں مرزا گاؤں عشقہ کا سب سے بڑا گاؤں ہے تاریخ میں آج ہم آپ کو اس کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے اور آج ہم آپ کو اس میں گھمائیں گے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو پر پورا پیارے پیارے کمنٹ کریں شکریہ वॉच करने का बहुत शुक्रिया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए हुए घंटी के निशान को आल पर प्रेस करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें